Hej på er! Och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag ska jag göra en utlottning igen. Ja, det ska jag. Det är inte sant. De har militärövning igen. Okej, skit i dem. Jag var ute i skogen och andra i höstvädret och eh, har ju som sagt tänkt lotta ut en sak idag så jag var och hämtade den i bilen. Och vad är det då? Jo, det är den här. Det är en kåsa. Ganska stor sån också. Ser ju mitt finger. Det var två centimeter däremellan. Jag lägger in eh, måtten i beskrivningen. Däremot finns det en liten, liten, liten skada här. Men den var när jag köpte den. Förmodligen någonting som har hänt i transporten så vill du vara med och vinna den här, helt ny, oanvänd, kommentera i kommentarsfältet så gör jag utlåtningen till nästa söndag. Så nu ska jag åka hem i värmen och värma mig. Ha det bäst så länge. Hej då!